Bueno, hola a todos gente, soy Fe y este video es para avisarles que ya se puede descargar el Medal of Honor Pacific Assault y además de eso eh, preguntarles si les gustaría jugar en LAN ya que no funciona el online y vi unos pibes que estaban jugando LAN y parece divertido, no sé. Yo contra usted ahí, sola. Bueno gente, eh, comenten que si quieren o no, si les da lo mismo, si les chupa un huevo, dislike o lo que sea. <laughs> Nos vemos en el próximo video, chao. Thank you.